orang yang mau belanja malah sulit ya artinya mana yang harus saya ambil apa yang disebut iya. dengan bagus apa yang kualitas bagus kualitas jelek yang mana gitu betul betul <laughs> so that's why um, uh, I always tell our customer to hmm. not see from the label so often store will tell you that this pro is A B ah, C D mm-hmm. kan ya? but don't look <laughs> don't really rely on that so you have to see every pro based on these uh, 5 mm -hmm. things. So see them from the shine, mm -hmm. the surface, the color or the shade, the shape or the form, yeah. and the last is the size. Mm. So the first thing we see is from the shine here. So you can see I have three pearls here. So you can see that this pearl is more yeah, shining. yeah and, this one is more dull mm. like that hmm. so mm -hmm. that means this is a better shine uh, compared to this yeah. two right here tapi bagaimana dibedakan kalau umpama itu eh, wie kann man das unterscheiden, ob es dann irgendwie mal poliert oder mit Chemie irgendwie mal so bearbeitet wird? Hmm. Gimana membedakan apakah itu memang digosok biar kelihatan cemerlang hmm. atau atau mungkin ada bahan kimia yang obatnya Uh, ah, so every uh, coral so mm-hmm. like this one we just harvest mm -hmm. this one so there is a substance from the oyster that covers the mm-hmm. shine mm -hmm. uh, so there will be a cleaning polishing process after the harvest mm -hmm. but usually that will not uh, give shine for mm-hmm. the pearl but instead it will just peel off the layers uh, just to bring out the natural shine yeah. of the pearl Nah, kalau yang Bapak bilang misalnya yang apakah shine-nya itu buatan atau di mhm. Nah, kalau itu tuh emang agak susah, Pak. Ja, das <laughs> kann man schwierig äh, erkennen, ob es dann irgendwie poliert oder mit Chemie inhalt Das ist das genau das Problem. Mhm. Und wenn sie es mit Chemie behandelt haben und sagen, guck mal, das glänzt viel mehr, deswegen ist das mhm. so teuer. Mhm. Es ist wirklich Betrug an denen, die mhm. echt interessiert sind. Mhm an einer reinen, schönen Perle, die gezüchtet ist, kein Ding, ist klar. Aber genau das kann der Kunde, der Mensch, der das kaufen will, nicht unterscheiden. Ja, du musst auch schon merken, Pilau, ein ja. Schein, ja? das ist indonesisch. Ja. Du bist so shiny, kamu kamu begitu berkilau, ja. Du bist so shiny, du bist du bist du glänzt, ja, sowas, ne? kamu sangat berkilau gitu <laughs> kilau shine. shine. new word <laughs> and then the next one is the surface mm -hmm. so surface we want to see whether the surface is smooth mm. or like this one it has like spots mm. uh, around the surface you yeah. can see yeah. every yeah. surface yeah. and then this Lines also. Lines, uh-huh. tatsächlich. Mm. Also die Wellen auch ein bisschen. Mm. -hmm. And this one is a very bad pearl. ja, ja, ja. Kann man erkennen also von dem Preis jetzt, ne? Ja, ja. Mhm. So that's why I said our pearl is mm. good. So it only has <laughs> like one Iya. iya. Apakah ini sudah namanya uh, glance sudah uh, artinya sudah shiny sudah namanya ini kan iya. kayak yeah. misalnya kayak redup gitu ya. Iya. Makanya ini nanti harus dipolish lagi, Pak. Ah, musnah noch poliert kan. Ada proses polishing. Aber Sie können durch Chemikalien das noch shinender hmm. machen. Hmm, ya ya. Jadi bisa aja tapi kan pakai bahan kimia dia bikin biar dia lebih berkilau. Ada, ada juga ya. Gitu. Kalau bahan kimia saya sih belum pernah yeah. tapi ada yang namanya over polish mm. uh, over polish it means they polish the pearl for too long -hmm. so it's like it's usually they say it, uh, it will give the uh, the pearl surface looks like mirror -hmm. so just like uh, glass hmm. yeah like glass like that so that is over over polished now um, that's for the surface so if you want to see the quality of the prosy for this two. Mm-hmm. mm -hmm. so shining and smooth surface that means a good quality pearl mm -hmm. now for this tree color shade shape and size this is your own uh, preference mm. some individual. people mm, individual yeah. some people like white uh, uh, more than the yellow or gold one but we cannot say that white is um, better quality mm -hmm. just because more people are um, looking for the white one so that's why the price for white is usually more expensive now we have this uh, four color white gold yellow this one and this is more like silver also like oh, oh this one expensive looks like blue looks like blue yeah biru the black pearl. Here, the color is not the same like Tahiti. Mm-hmm. So we only purchase the white one. So that's for color, and then the next for the shape, the form. So uh, round one is the <laughs> best, of course. The mhm. Wenn man das mag, siehst du. Mhm. Das sieht für mich aus wie, es könnte auch eine Kugel aus Plastik sein. Mhm. Für mich sieht das ja. wie Natur aus. Ja. Das äh, yang orang ini dia melihat seperti kayak warna plastik mm. gitu. Ini lebih Bentuknya. natural ya. Yeah. yeah. That's right. More people looking for the even very strange <laughs> shape like this. Untuk nice. untuk saya yang awam mungkin saya oh ini ada hiasan-hiasan mungkin ini yang saya anggap bagus ya. Hmm. Also yeah. as Lion ya, yeah, also yeah. wir, wir wissen nicht und ich sage manchmal zu meiner Schätz Einschätzung selber, dann sage ich, das gefällt mir mit diesem Ding hier. Ja. Das ist eigentlich keine gute Qualität. Ja. Dann kann ich auch schon ein bisschen sparen, weil, das, weil ich das mag, ja, sowas. Ne? Und, aber wenn deine Frau zum Beispiel sagt, sie findet das zum Beispiel mhm. besser mhm. und ihr ist es egal, ob das ganz rund ist, mhm. dann ist es ihr gefallen. Ja, ja, ja. Und mir gefällt zum Beispiel, dass ich überhaupt erstmal gesehen habe, dass es überhaupt das gibt. Das hier, die, die gelbe, Gold. Und, und, und, das gelbe, so. Weil die ja. meisten, die mhm. man zu kaufen bekommt, sind weiß. Ja, ja. aber wir sagen in Deutschland, aber das brauchst du nicht übersetzen, dass solche Perlenketten sind eher was für ganz alte Leute. Also ah. wenn viele Perlen nebeneinander sind, dann haben manche über ihr Leben Geld gespart, um einmal solche Perlenkette zu haben. Und meine Oma hatte eine Perlenkette und ich fand die furchtbar und habe gedacht, also hoffentlich vererbt sie mir die nicht, ich will die nicht. So, ich finde die nicht, so schön. Ja. So, jetzt, für mich ist in meinem Alter es schön, wenn es eine einzelne ist, an einem Armband zum Beispiel, eine einzelne oder ich habe da gesehen, mit einem Lederarmband und dann sind zwei, drei, vier so. Aber solche Kette, hmm. die wirklich teuer ist, wenn es gute Qualität ist. Hmm. Jadi ini tergantung selera berarti ini ya, Betul. ya kalau warna-warna itu. Apakah selera kita atau kuning ya? Orang ada orang yang lebih suka warna eh sorry bentuknya bulat, ada orang yang lebih suka hmm. bentuknya macam-macam. Tapi kalau harga memang yang bulat selalu lebih mahal. Ya, di Honda, isi mah ya. hiasan apapun gampang ja, mau ist dibuat. ganz einfach zu formen Cincin für bisa. für Ringer, für Kette. Genau, an die Kette ja. anzuhängen. Ja. Kalau yang Weil das ja auch gefasst werden muss. Ein Ring, das muss ja auch halten. Ja. Weil wenn die so rausragt, mhm. dann habe ich auch Angst, wenn ich irgendwo gegenstoße, dass die abgeht. Halt- dann ist sie weg und dann ist das teure Geld vom Fenster ausgeschmissen. Terus kalau yang ini? Kalau yang ini, nah kayak ini kan bentuknya agak lonjong. Hmm, agak long. Bisschen, wie sagt man, so länglich iya. Jadi kalau untuk cincin agak kurang oval. cocok. Oval, oval, Dan oval. oval. oval. oval. Kalau untuk cincin agak kurang cocok, tapi untuk jantin bagus. Mm -hmm. Nah, kalau terakhir ukuran. Nah, ukuran ini eh, ya, um, panen pertama ya, biasanya 4 ya. mhm. tahun, jadi panen kedua zweite äh, Amt sechs Jahre, dritte Amt delapan ya, delapan Ist es die größte Größe oder gibt es auch noch größere in der Welt? Braucht man das für Ohrringe? Gib mal. Oh, Draht, ja? Hm, Draht. Ja. Ohrringe geht schlecht, weil es ist zu groß. Es geht eher, um an eine Kette zu hängen, unten ein also da muss von oben sowas kommen und dann kommt unten die Perle da rein. Ah, ja, ja, ja. Bei der Größe, weil das Ohr ist nicht groß genug. Mhm. Dass, du, mhm. dass du die große Größe an deinem Ohr machst. Ja, das pecah nggak ini? Kalau jatuh nggak. Ja, ich frage, ob es dann bricht. Also mhm. brechen kann, ja. Also wenn das runterfällt, dann nicht. Nee, es wird nicht brechen. Ini materialnya kayak gigi. Ja, mhm, also uh, mhm. Calcium. Calcium, so quite uh, strong. Mhm. Rahir, last one last how one. to take care of your pearl? Yeah, die mm-hmm. man will, will kann man das pflegen, mm -hmm. man das schon gekauft hat. Yeah. clean with water only. Only. Yeah. So just uh, with tissue like this, maybe just mm -hmm. wipe because sometimes when we wear our pearl, we have uh, dust or perfume, mm-hmm. lotion, so that will affect. Mm, yes, yes, that's mm. right. Then das ist auch schon Das wenn ist schlecht. Achso, ich dachte, das ist auch schon wieder anderer Farbe. Wir kriegen andere Farbe. Dann äh, rot zum Beispiel, dann fragen die Leute, ah, so rote Perle, das ist wunderschön. Ja, also habe ich nicht gesehen, da würden die Leute sagen. So, mhm. Ne? mhm. ja. Jadi on misalnya dipakai setiap hari, you wear it every day, mm -hmm. clean it maybe uh, once or twice a week. Mm -hmm. Yeah. Because we we had a customer before uh, with a bracelet Mm-hmm. just with um, one pearl like mm -hmm. with leather. He never take it off. Uh, never in the clean, shower. Shower with, and everything. With, <laughs> oh no. so the pearl is kind of peeled. Ah. Okay. So almost half of the pearl is gone. <laughs> Ah, After bisa ja, geht <laughs> ja. After ja, es wird kleiner, ne? Ja, aber wenn ich sie, wenn ich das immer anhabe ja. und da kommt dann Shampoo und Duschgel ja. und alles ran. Dann. Und, Bodylotion Aha. oder was auch immer, dann geht es ab, die Schichten lösen sich ab und dann ja. ist halt nur noch die Hälfte da. Ja, <laughs> dann ist das Hälfte Geld weg. Ja. After three years, it's gone. <laughs> if, if, the, if the pearl is previously... But it's good for business. <laughs> Stop back. Dann kann er weitergehen. is why because this is natural. Yeah. Thing so we uh, have to clean it like like that. <laughs> okay, so I think that that is all about dalam the... dalam satu bola itu berapa ditaruh di sana yang bola yang di tengah ya uh, berapa berapa oysters ya ditaruh di sana jadi dia kayak gini modelnya pak so one ball and other ball there will be like uh, ropes uh -huh. and then uh, the hanging. Benoni language. Ah, so was, ne? The same like um, corals. Yeah. If the corals have to grow up on this oh, farm in farms hanging. and hanging down yeah. and yes. Yeah, usually we put the double panel mm-hmm. mm -hmm. every mm, ropes. Di, ya, jadi dia double tumpuk gitu pak. Oh, yeah. Jadi satu tali uh, eh, satu, kalau dua bola seperti itu mungkin ada tiga atau empat tali hanging jadi dikalikan dua itu okay <laughs> that's good ja yeah. das ist wunderbar ja das ist wunderbar wieder ein neues über was Neues ja. und weißt du das ist eine Kombination aus das ist Schmuck das mögen Frauen mhm. aber das ist auch Natur und Wissenschaft ja. Also die Kombination, das mhm. hat mir gefallen. Deswegen ja, wollen wir die Führung machen, weil ich sowas weder in der Schule noch sonst irgendwo lernen konnte, außer jetzt hier. Hm, das ist gut, ja. Okay, yeah. so that will end the tour. Terima kasih sama-sama. so I will leave you to enjoy the showroom and the view. If you need anything, I'll be. Yeah, okay. Terima Terima kasih. Das war hier. Ganz teuren. War das die? Oh ja, die ist auch ganz ja. günstig. <laughs>